Здравия, друзья! На связи Мошкин Владимир. Сегодня я хочу с вами поговорить еще раз о криптовалюте и поделиться своим результатом. Я вот вам покажу сейчас конкретные цифры тем, кто что-то там до сих пор еще не верит, как это работает, не понимает. А, на моей странице ВКонтакте заходите, Владимир Мошкин, ликвидация кредитов. Здесь э, указана ссылка. И закреплен пост 17 декабря, с того дня, когда я купил тысячу монет э, криптовалюты призм. Показать полностью, развернете. Здесь простые шаги э, о том, как вступить буквально за 5 минут, э, завести себе кошелек, как приобрести призмы, то есть как деньги положить себе на кошелек. Все рассказано. Э, видим, что популярность просто дикая, 1600 просмотров, 35 лайков, 10 репостов. Э, когда вы нажмете на картинки, вы сможете просто коротко на 6 слайдах посмотреть, Э, миссию призм криптовалюты, э, проценты в день, которые начисляются ежедневно, э, что такое форжинг, как при помощи форжинга зарабатывать здесь, формулы расчета, коэффициенты и преимущества призм по сравнению с другими криптовалютами. Как только вы себе завели кошелек э, на призм, на Nix Money, прознакомились со всеми инструкциями, обращайтесь ко мне в личку, я вам скину монетку, активирую ваш кошелек. <clears throat> Видим, да, что куча друзей мне добавляются, потому что я использую автоматизацию. То есть моя страница ВКонтакте подключена Э, к роботу, и робот вместо меня делает работу в социальных сетях. То есть э, заходит на страницы, лайкает, репостит, там, пишет комментарии, добавляет друзья. Еще буквально месяц назад у меня было около 3000 э, друзей, то есть сейчас уже 6000. Если вот этих добавить, 197, то будет 6 с лишним тысяч. Э, этим людям еще нужно ответить сообщением, то есть как я это делаю. Э, я пишу, ну то есть нажимаю добавить друзья, выбираю человека и пишу ему сообщение. Здравия, Николай, чем могу быть полезен? Обязательно ставлю смайлик для того, чтобы передать свои настроения. Копирую все, что написал и нажимаю отправить. Э, делаю лайк, поддерживаю человека, то, что я обратил внимание на его страницу. Можно пару лайков сделать. Переключаюсь к следующему. Добавляю в друзья. Нажимаю на его аккаунт. Э, пишу сообщение, опять же. Э, просто уже Ctrl-F, потому что у меня сохранено памяти компьютера предыдущее сообщение. Двойным щелчком мыши левой клавишей выделяю слово сразу. И вижу, что Александр зовут Саньяр Тагиров. Ну и Саньяр. Саньяр. Чем могу быть полезен? Отправляю. К следующему перехожу. Кирилл. Добавляю в друзья. Захожу к Кириллу пишу сообщение, вставляю его, двойным щелчком выделяю имя, нажимаю отправить. <clears throat> И не забываю делать обязательно лайк на странице человека. То есть, чтобы ответить ему взаимностью. Потому что, когда вы делаете лайки этих людей, то в новостной ленте появляются ну, эти новости. Ну, в общей новостной ленте и поднимаются в рейтинге. То есть тем самым вы свою карму, так сказать, подогреваете, плюсуете ее выше. Андрей, добавляю в друзья. Вставляю уже копированное сообщение, только меняю имя Андрей. Отправить. Лайкаю страничку и так далее. То есть всех друзей ежедневно я вот так вот э, добавляю в друзья. Ну вот в день по 100, по 80, по 50 человек добавляются сами в друзья, плюс э, робот добавляет в друзья э, и так далее. То есть подключайтесь к автоматизации, у нас она стоит 2000 рублей в месяц, абонентская плата. И ваша страница ВКонтакте будет сама а, привлекать к себе внимание. И вы правильно оформив свою страницу, разместив и закрепив запись а, на своей стене, будете создавать себе трафик в свой любой проект, в любой. Но самый интересный проект это деньги, все, что связано с деньгами, потому что на них все зиждется а, на сегодняшний день, ну, по крайней мере, сегодня и именно тема криптовалют. Поэтому, когда вы вступите в призм, подключите за 2000 роботизацию, то есть, чтобы страница ваша создавала трафик э, в сети, чтобы шел через вас, и вот вам люди, чтобы писали сообщения. Э, ну, то есть, такая будет реакция. Теперь о результатах, да. То есть, 17 э, и, как я сказал, декабря я купил 1000 призм,

еще не закончился. Через неделю только 17 января будет месяц, как э, я пользуюсь кошельком призм. То есть у меня уже набежало парамайнинга плюс реферальных вознаграждений за построение структуры и сети 1186 долларов. Э, давайте посмотрим, сколько сегодня курс доллара. Сегодня Ну, 57 рублей курс доллара. Э, посчитаем умножить на 57 рублей. Получается, что я э, заработал просто на криптовалюте за э, 3 недели, то есть через 7 дней будет месяц, 17 января, 67 653 рубля. Причем, как бы, налегке это делаем. Ну, отминусуем 2000 рублей э, абонентская плата на подключение своей страницы ВКонтакте к роботу. <clears throat> вот отличный результат за три недели 65 тысяч рублей прирост. То, учитывая, что это праздничные новогодние дни, там активность людей минимальная. <clears throat> Вот мой личный, это вот кошелек, да, а это вот личный кабинет. Э, видим транзакции, видим, чтобы вы понимали, что это все верно. запятая 1,24 сотых призма РФ реферальные прописаны. Вот они отображаются, то есть сегодня 10 января 2018 года. То есть Антон Зазу э, покупал себе призмы, положил на свой кошелек, и мне обменник заплатил э, реферальный бонус. Ну, небольшой такой, но приятный. На, за три недели моей работы у меня было 44 реферальных бонуса. Э, разные вы видите. 104 призма и 31 призма, 4 и 3 и 1 призм. Э, всего у меня 534 человека в структуре. Давайте еще раз нажмем обновить. 534 это было вот ну 5-10 минут назад, когда я начал записывать ролик. Обновляем. Видим, что вот 535. То есть прямо в режиме реального времени там каждые 10 минут регистрируется как минимум один человек. <clears throat> И э, заходит в Призму. Это всего лишь показывает у меня до седьмой глубины, потому что до седьмой глубины платится партнерка. На самом деле в структуре уже больше нескольких тысяч человек <clears throat> э, Хотя я всего пригласил, э, вот я показываю вам первую линию, вот она первая линия по цифре 1, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать три, двадцать четыре, двадцать пять, двадцать шесть, двадцать семь человек. Всего лишь 27 человек я пригласил, а структура, как вы видели, э, 535 уже человек за три недели. Вот так вот работает криптовалюта. То есть, ну, прямо на молниеносно э, двигается, развивается. Причем вот эти люди с первой линии, ну, это не какие-то там э, сетевики с, больш... с каким-то стажем, которые там со структурами людей. Это обычные люди, такие же, ну, как бы наемные работники, которые там кто-то служит, кто-то где-то работает, кто-то строит там то есть кто-то на железной дороге работает, то есть обычные люди. И вот здесь нажав на весы, вы можете посмотреть, сколько человек купил, сколько продал призм за все свое время участия в призм. То есть вот видим, что Евгений приобрел на 9841, ну, 9841 призм. Э, Антон 5 призм, 101, э, 980,

155 э, видите то есть как бы <clears throat> ну примерно да э, видим что 60 э, процентов людей пользуются кошельками из тех, которых я пригласил. То есть другие по каким-либо причинам, либо просто им это стало в какое-то время неинтересно, либо нету средств, денег, да, чтобы пользоваться кошельком, на него закинуть и так далее. Но Пользоваться призм очень удобно и держать деньги лучше, чем в банке, э, надежнее. Никто у вас, никакие приставы не арестуют никакие счета, ни с борьбой с терроризмом никто не будет заниматься там э, и арестовывать ваши деньги, подтверждать, откуда они у вас появились. То есть всем предпринимателям, всем людям рекомендую просто хранить свои деньги в призм на своем электронном кошельке. Потому что они, вот видите, постоянно растут. Пока я с вами разговариваю, у меня уже прибавился один призм. Э, и как же он э, здесь, э, получается, растет? То есть каждый из вас является, по сути, центральным банком. То есть как только вы завели себе кошелек и положили на него от одной монетки – Э, лучше всего ложить 100 монет, потому что вы получаете все э, привилегии при 100 монетах. То есть реферальные бонусы, получаете скорость майнинга у вас э, ну, начинает вот так вот хотя бы видимо расти, а не медленно и так далее. То есть рекомендую всем как минимум 100 монет купить, но ну, это немного, там порядка 6 с копейками тысячи рублей. Э, вот табличка есть, э, формула расчета призм. И давайте посмотрим, э, сколько мои 2229 монет на сегодняшний день мне приносят прибыли. И можем сравнить, сколько бы это приносило в банке. Я вот здесь уже ввел 2230, округлил, да, там надо 10 центов. Видим, что 90, тут до 10 центов округлим. Э, <clears throat> в моей структуре уже, ну, то есть э, рост ваших монет, скорость и ваших монет зависит от вами проделанной работы. То есть если вы никому ничего, вот если бы я просто был один и купил монеты, мне бы просто было 0,18% в день. Умножаем на 30 дней, получаем э, 0,18 на 30 дней. 8 утри 24, 5,4% в месяц. Такие проценты в банке э, будут в год. То есть если вы положите э, 1000 долларов, <clears throat> ну или вот 2000 призм, 2000 долларов, 2230 долларов. Но так как э, я положил 2230, вернее у меня уже набежало 1000 положил, э, то у меня вот такая скорость. Это в день монет. То есть у меня идет прирост 8,75 э, монет. Это когда у меня 1000 на кошельке. То есть вот такой прирост. То есть 8 монеточек я получаю. Но это при том случае, если я один, да? Из-за того, что у меня в структуре уже лю люди с кошельками, э, с призмовскими, их тысячи, и у них уже, я знаю, э, по статистике, ну, по тому количеству людей, которых я знаю, и они делились, какие суммы они в кошельки положили, то у меня уже больше 100 тысяч монет вообще в структуре у людей. Это за три недели. Соответственно, у меня есть повышающий коэффициент за мою работу, за то, что я рассказываю о призм и э, люди пользуются этой криптовалютой, этими кошельками. Мне коэффициент повышающий не единица, как изначально был, а 2,77. И у меня получается прирост 11 монет в день. 11 монет в день. Э, давайте посчитаем. 11 монет умножить на 57 рублей. 627 рублей в день у меня идет доход. Из-за того, что у меня просто в кошельке 2230 призм находится. Ну, как бы ни много ни мало. Уже можно, в принципе, э, интернет оплачивать, сотовую связь э, ежедневную и ну, что-то кушать э, ну, в магазине, накупив там что-то, сварив дома, ну, в достаточном количестве. То есть, плюс у меня еще деньги в кошельке сами вот эти не уменьшаются, то есть они есть, да? Э, более интересно это посмотреть, посчитать за месяц. Да? За месяц получится, что у меня вот коэффициент 2,77, 2230 э, монет, 333 доллара 56 центов. 333 запятая 56 умножить на 57 мы смотрели курс итого 19 тысяч в месяц мой кошелечек э, даже вот э, с двумя тысячами двумястами тридцатью монетами приносит 19 тысяч рублей. В принципе, это э, у нас в Красноярске в прин, ну, такой средний доход человека, то есть, который ходит на работу каждый день. А, то есть я уже не хожу на работу, да, ну как минимум 10 лет. Э, работаю сам на себя, занимаюсь саморазвитием, оздоровлением, правовой грамотностью и вот изучением различных современных правильных технологий <clears throat> финансовых систем. Вот такой прирост, вот такой доход э, за 3 э, недели. Э, это при учете того, что я всего купил тысячу монет, то есть на там 60 тысяч, 60 тысяч рублей я купил монет. Так что, ребята, выбор за вами, какой криптовалютой пользоваться. Призм это стабильная криптовалюта, она постоянно стабильная, у нее нету там провалов, падений, каких-то диких ростов и так далее. Поэтому подключайтесь, вот моя страница Владимир Мошкин ВКонтакте, пишите мне в личку, под видео всегда есть мои ссылки на Skype, на почту. Э, я вас зарегистрирую, добавлю в свои чаты, где происходит обучение, где происходит несколько раз в неделю вебинары. Э, в городах проводятся семинары вживую, то есть в разных регионах. Э, у нас команда Э, с разных стран, с разных регионов э, России. Э, очень динамично развиваешься. Я вот ваш, своими результатами вам показываю. То есть, если вы придете к нам в команду, а вы однозначно сделаете правильный выбор, и придете, напишите мне в личку, и получите все знания, все инструменты, роботизацию, и ваша страница в социальных сетях будет приводить вам большой трафик э, людей. Люди будут пользоваться криптовалютой, кошельками, вы их будете просто регистрировать, дарить им э, монетку. То есть здесь именно важно то, что каждому приглашенному просто переводите монетку, и он становится у вас в структуре. То есть чтобы что-то получить, сначала нужно что, ну, что-то отдать. Здесь э, в призм работают законы Вселенной. <clears throat> если кто-то в этом а, ну, понимает. Благодарю за внимание, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делайте репосты, если видео стало вам полезным.